is eternal. my day እንግዲህ እንግዲህ ታዋቂ አብርሃም ወልዴ ሰርግ ይህን ይመስላል በጣም ነው በቃ በጣም ደስ የሚል ሰርግ ነበር። ሚስቱም በጣም ቆንጆ ናት በጣም ደስ ትላለች ረጋ ያለች ትመስላለች እና ያው ረጋ ያለች ትሆንለት የአብርሃም የሳራ ይሆንላችሁ። ደስ ብሎኛል በጣም በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ወዶ ሰውን ዛሬ ያገባው። አብርሽዬ እንኳን ደስ አለ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ ብሎኛል። anyhow subscribe አድርጉ፣ like አድርጉ፣ share አድርጉ። subscribe፣ like፣ share ማድረጋችሁን አትርሱ።